Ми зараз їдемо до вас на роботу. Так. От, Скажіть, будь ласка, чому ж все ж таки ми їдемо з вами не на велосипеді? Дуже складне питання. Я з цим боровся Так. і борюся. Я чесно тобі скажу, що мені не дозволяють, через що ну, є поки що є реальне. Я не хочу говорити зараз прізвище людей, від кого може бути небезпека. Так, ми отримуємо інформацію, і мені не дозволяють, тому що є декілька вже декілька вже було прикладів, коли, скажімо так, образно кажучи, так. Зовсім зовсім було небезпечно. Ви обіцяли не заважати киянам жити спокійно. Я маю в тому е, сенсі, що Як не не перекривати дороги. Ви обіцяли, і начебто так здавалося, що воно таке. І раптом до нас приїхав пан Нетаньяхо. От, і... Я бачив, всі показали, що у мене дуже великий кортеж. Да. Ні, ну я, я не знаю, були ви в тому кортежі, не були, це справа не в тому. І у мене є своя особиста відповідь на це питання, але я все ж таки вам його задам. Все ж таки, е, так буде завжди, коли будуть приїздити ну, поважні люди з інших е, країн, чи все ж таки е, якось і цей момент втрясеться? З самого початку, якщо дозволити, Станіслав Іванович, ми обіцяли нічого не перекривати, ми нічого не перекриваємо. Ми обіцяли, не буде кортежу. До речі, щоб було всім відомо. Кортеж завжди завжди були і у попередній влади від 8 до 12 машин. 8 це мінімум. 12 це те, про що я знаю. Може було більше, менше, неважливо. У нас, ви знаєте, що у нас є 2-3 машини. Буває. Попереду обов'язково їде машина поліції. І одна буває, вони, вони знають, як я реагують, охорона знає. Вона одна машина буває, ховається. У мене з цим дуже багато прикольних моментів, коли я виходжу, як вони убігають. Ну це окрема історія, дуже смішно. Служба безпеки Ізраїлю поставила ряд вимог. І одна із цих вимог була це перекриття доріг для безперешкодного пересування кортежу делегації з Ізраїлю.